ma jeclaan lahayd qof walaalkaayo niyad jaban oo adduunka meel ka mida joogaa inaad qalbigiisa farxad ku abuurto haddaba si labadeennaba ay taasi inoogu suuro gasho waxaad igu caawisaan inaad fideogan leegta saartaan taasoo keenaysa inuu meelo fara badan gaadho macquulna ay tahay qof walaalkaayo qalbi jaban uu noloshiisa wax badan ka bedelo haddaanad asxaabtayda ka mid ahayn gacmo furan ku soo dhowow kanaalkana subiska iska reebsaa wixii kaloo dheeraadana qaybta kommentiga iigu dhaaf asalaamu calaykum qalbijab ma dareemaysaa qofkii nolosha aad jeclaydna ma kaa tegey dhankii uu kaa taagnaana dhaxan ma ka dareemaysaa qalbigaaga cidhiidhi fara badan ma dareemayaa habeenkii adoo walwalsan ma seexataa subaxii markaad soo kacdana walwalkii halkii ma kaaga bilaabmaa cidhiidhi in adduunyadu ay dhammaatay oo kale ma dareemaysaa naf ahaantaada ma isweydiinaysaa xanuunkan goormo ayaan ka bixi doonaa ma isweydiinaysaa ma qof walxun baan ma isweydiinaysaa maxaan ku xumahay ma isweydiinaysaa qofkii aan daryeelka badan u hayay muxuu abaalkayga sidan uga dhigay haddaba waxaan ku xasuusinayaa qof walxun ma tihid waadna qurux badan tahay qiimahaaguna wuu sarreeyaa waxaanaad tahay dadka tirada yar leh ee qalbiga wanaagsan waxaanan fiidhiyoga kula wadaagi doonaa toddoba waxyaabood oo kugu kaalmayn doonaa sidii aad uga bixi lahayd qalbi jabkan ku soo gaadhay ee uu kuu geystay qofkii aada jeclayd midda koowaad waxay tahay ee dadka badi ku adagi waa aqbal xidhiidhku inuu dhammaaday waa in naftaada aad ka dhaadhicisaa xidhiidhkan gebagabadiisu halkaa ayay ku eekayd adiga wuxuu kuu ahaa inaad wax ka baratid adiga wuxuu kuu ahaa qayb yaro noloshaada ka mid ah noloshaada oo dhammaystiranna marna xidhiidhkani kama turjumayn wuxuu kuu ahaa qof aad kulanteen xidhiidh iyo wanaag idin dhex maray kadibna isagu doortay inuu waddada meel dhexe kaga leexdo naf ahaantaada markaa aqbal waxa ku dhacay waxaadna naftaada ka dhaadhicisaa inaad qof wanaagsan oo qurux badan tahay waxaan kugu dhacayna ay ahaayeen cashar aad baratay oo qayb bini aadamka ka mid a aad ku baratay naf ahaantaada markaad aqbashid xaqiiqdii qalbigaaga waxaad ka dareemaysaa deganaan midda labaadna waxay tahay qof kan jar waddo kastoo isukiin keeni karta xidhiidhkan waa inaad si kumbuleed ah u goyso qofka haddii aad markasta wacdid oo fariimo u qortid oo calaacal u dirto aadna soo xasuusiso waxyaabihii hore ee wanaagsanaa ee labadiina idin dhex maray xaqiiqdu waxay tahay ma soo celinayso taasi waayo markuu qofku kaa tegayey wuu xasuusnaa waxyaabahan oo dhan oo wanaag ahaa oo aada leedahay adigu inaad xasuusisaana ma keensanayso qofkaasi inuu dib kugu soo laabanayo adiga maxaa kugu dhacaya markaa haddaad wadid xidhiidhka oo qofkaa fariimihii u qortid oo wicitaankii ku badisid naftaada waan dareemayaa inay ku riixayso oo ay ku leedahay qofkaa wac oo soo cesho oo yuusan kaa tegin iyo wax la mid ah laakiin tani waxay u shaqaynaysaa dhinaca kale mar kastoo aad ka daba cararto oo aad fariimo u qortaba qofkuuu kaasii fogaanayaa ogow wanaag kastoo aad lahaydba qofku isagoo xasuusan ayuu kaasii fogaanayaa haddaba naftaada u nax oo u naxariiso awooddaada oo dhammaystiranna si aad gacantaada ugu dhigtid naftaadana aada uga adkaato qofkan waddo kastoo isugin keeni kartaa goo midda saddexaadna waxay tahay meelaha uu qofkani kugu arki jiray ama adigu aad ku arki jirtay kay tahayba waa inaad ka fogaataa meelaha aad ku og tahayna naftu inay kugu khasabto oo kugu cadaadiso inaad tagto waa inaanad ka ogolaan isku iskuul baad noqon kartaan jaamacad baad isla dhigan kartaan waxaana dhici kartaa inaad isku meel ka shaqaysaanba waxaana dhici karta inaad deris tihiinba waxaana dhici kartaa in meelaha la yimaado ay isku arki kartaanba dhinacay doontaba ha noqotee adigu waa inaanad qofka weji ka weji isaga soo horbixin xataa sochial mediyaha tani way ku jirtaa maxay kaa caawinaysaa in xusuustu aanay soo noolaan waan ogahay naftu waxay ku leedahay si toosa ah haddii aad u hor istaagi lahayd armay wax isbedeli lahaayeenba laakiin tani tii hore ayay la mid tahay si kastoo qofka aada uga hor timaadana waxaa laga yaabaa inuu kaa xishoodo oo si tartiiba ah oo wanaagsan oo dabacsan kula hadlo laakiin taasi marna xaqiiqdii hore kama tagsana oo qofkaasi inuu kuu soo noqonayo ma tusayso adigu marka aad qiimahaaga fahantid ayay dadkuna qiimahaaga garanayaan maqnaanshahaaga in lagu tabay waa inaad kala ogaan kartaa haddiise qofkii aad dhinac walba ka marto oo marna fariin usoo qorto marna meeshuu jooga tegaysid qofkaasi wuxuu dareemayaa inuu qiimo sare leeyahay aadna loo jecel yahay oo aan laga maarmi karin waana waxa keena in dad fara badan lagu tunto midda afraadna waxay tahay waxyaabaha aad jeceshahay ku mashquul markaad naftaada mashquulisid waxay ka mashquulaysaa waxyaabihii dhibka ku ahaa markastoo naftaadu ay firaaqo yeelataba waxaa badanaysa ka fikirista qofka si fakarkaasi aanu u soo noqon oo aanad fursad u siinin waxyaabaha aad jeceshahay ku mashquul hadday tahay wax akhris hadday tahay exercise inaad aadid hadday tahay asxaabtaada hadday tahay madadaalo inaad fiirsato waxyaabaha adigu siday doontaba ha noqotee mashquul ka dhigi kara naftaada ee danteedu ku jirto maxaa yeelay naftaadu hadday firaaqo ku hesho waxay kugu soo celinaysaa booskii hore waana waxa dad fara badan ay u dareemayaan niyadjabka inuu maalin kasta taagan yahay sanadabaha ku qaadatee marmarka qaarkoodna inuu bilo fara badan qofku is arko isagoo ilmeynaya weli haddaba si tan aada uga bogsato waa in naftaada aada mashquul ka dhigtid si aanay ugu mashquulin waxa iyada dhaawaca ku kordhinaya midda shanaadna waxay tahay naftaada u naxariiso oo iscafi waxaa laga yaabaa inaad isleedahay naftayda sideebaan u cafiyaa anaaba isleha laakiin xaqiiqadu taa way ka tagsan tahay waxaana dhacda qofku inuu is-eedeeyo oo naf ahaantiisa uu isweydiiyo qofkan markii horeba maxaa ku baray qofkan maxaad uga aqbashay inuu xidhiir kula sameeyo xanuunka noocan ah maxaa ku geliyey tani waxay sabab u noqonaysaa xataa xidhiir kale inaad samayn weydo waayo mar walba waxaad dareemaysaa oo kugu soo noqnoqonaya xanuunkii aad dareentay mar walba naftaadu waxay dareemaysaa ciil iyo weliba canaan tani marka dambe waxay keenaysaa in naxariis la-aan naftaada ay ka buuxsanto in naf ahaantaada aad dareento inuusan jirin qof aad u qalanto dunida bini-aadamka oo dhammina ay wada xun yihiin qof fiicanna aanu ku jirin si aanay qeybta negatifka ahi kugu muuqan adigu marka hore iscafi markaad adigu iscafiso ee aadan u arag waxaan kugu dhacay ama qofkan aad xidhiidhka la samaysay aanuu ahayn qalad kugu dhacay adiga ee uu ahaa qadar rabbigaa kuu qoray mar hore oo aan marna ku gafeen naftaadu way samraysaa naftaadu xanuunka badan iyo culayska qalbiga ay ka dareemayso wuu ka khafiifi doonaa midda lixaadna waxay tahay nolosha wax ka baro wixii kugu dhacay wax ka baro waa middeeda labaad ee noloshaada marna ha u joojin oo hakad ha u gelin horumarkaaga guud qof bini aadama dartii adigoo qalbi jaban baa haddana la dhoola caddeeyaa taasu waxay kugu abuureysaa in marka dambe aad noqoto qof mar walba noloshiisa rajo wanaagsan dareemaya qof aysan bini-aadamka kale cidhiidhi aanay ku haynin qofkii shalay kuu yimi maantana wuu kaa tegi karaa maxaa yeelay waxaa maanta badan oo aan digniin idinka siinayaa ay tahay qof kastaa inuu ka fiirsado haddaad aragtid qof intuu xidhiir kula bilaabo ay degdeg fara badan isla markaba ku jirto daryeel xad ah oo aanad weligaa arkin uu kuu sameeyo waa calaamadaha u baahan inaad ka fiirsato. Maaha inaad qofka u muujinaysid inaad ka digtoon tahay, laakiin digtooni bay u baahan tahay. Waxaana badan qofku intuu sidaa kugu soo degdego oo cirka ku geeyo inuu ku sii daayo kadibna qalbi jab weyn kusoo gaadho, guud ahaanna noloshaadu ay burburto. Midda toddobaadna waxay tahay jeclow naftaada, silicna ha u quudhin. In qof bini'aadama dartii ay naftaada u rafaado, weligaa looma quudho qofka biniaadamka ahi markuu doono u iman karaa markuu doonana wuu tegi karaa laakiin waxa daryeel gooniya oo dheeraada kaaga baahanay waa naftaada markaad naftaada jacaylka ay mudan tahay siin weydo waa waxa keenaya wixii laga qaatay inay daba orodo oo qofka raadiso uun habeen iyo maalinba ay ka fikirto qofka waayo wixii ay mudnayd baa ka maqan taasaana keenaysa markaad si dhaba laakiin naftaada u jeclaato oo ay naftaadu kaa hesho jacaylkii ay xaqa u lahayd meel kastoo ay ku dhibaatoonaysana waad ka fogeyn doontaa weynta muuqaalkeenu waxaan rajeynayaa inay wuxuun idinka anfici doonto waxaan mar labaad idinku celinayaa inaad muuqaalka like saartaan tan iyo muuqaalkeena xigana waxaan idinku dhaafay guuleysta marwalba saaxiibeya